يا شباب مرحبا بكم في فيديو جديد في شان شبيح نعرف اللي نحن طولنا عليكم كالعاده اما بعنا برشا خدمه باش تشوفونا في رمضان السنه في ولد الغول في نسمه سيت كوم اللي باش يتعدى آه، sinon رجعنا لكم vlog جديد وعندي لكم خبر باهي وخبر خايب باهي نبداكم بالخبر الخايب الخبر الخايب انه سلفت GoPro من عند صاحبي الجوبرو هذا صورت به ال vlog الكل من A jusqu'à Z في الاخر ضربت نلقى ما فما حتى فيديو اه من الخبر الباهي انه اللي انا صورت بالتليفون اما آه، بالطول معناها خد في باليش انا فهمت صورت فازات بالرسمي محلاهم على الاخر باش يعجبوكم juste باش تتفرجوا في الفلوق هذا بالطول ناقص شوي اما مزيانه على الاخر donc قبل ما نبداو ما تنساوش تعملوا subscribe like الفيديو partagez مع اصحابك فما فيديوهات اخرين جايين مش normal على الاخر على الاخر على الاخر يلا نبداو اون سي غراس او نتوركينغ اللي نعملوا فيه في الميتينغ ناسيونال نتاعنا اللي البروجي كيما وي ار كارتج انه اون في لا فالوريزاسيون لب تخمم في اللي يخمم فيه دي غلطوا حطوا لهنا باش نوريكم الدار اللي كريناه به المشكل فما مشكل ولا لي انا باش نرقد انا ولب في فرش <laughs> داك ولب باش ترقد لهنا سينو ما تحرقناش قلنا قلنا احسن فازه اللي هي من البحر اه يا بالرسمي فيو مش نورمال اه, آه، هايك القلعة ولا شنو الفازة دي؟ بورد <laughs> <laughs> بورد بيجة اه يا محلية بالرسمي واو شباب شوفوا صنف حمزه الوغ الحماية بونجور بونجور بون ابيتي انت خدمت كرتي اليوم عندنا مقرون اوه اوه اوه لعبة الدار كما تشوفوا مقرونه بولونيز عندنا هنا كوش شوي ورده البيبه شوي بريقيه شوي غاز شوي صندر شوي بسجاية لا بك لا بك بس ما كنت عارفين الشيء هاي قصة على خلت بالمغرفه خلط لازمك ديما تخلط على اليمين وتحرقت الوحده تحرقت والله تحرقت حرقت شدت بالرسمي شدت راه ربخت اسمعني نقص بالنار 2 hours later شنو هي ما شو نقرا نقرا نقرا يا لزه اوه يا سبعي نقبني بزاقيه خراب تحسن اي جبني البر سوريا بعيدة مش مثل برا بعد طلع البيش الجروينو ga hem zien moet كان عجبكم الفيديو تنسيش تعمل like تعمل subscribe ت partage الفيديو مع اصحابك وكل فازت الكل supporti ونا تلقانا في فيديو اخر والجمعه ذي مانيش باطين عليكم